No siinä tutkijan on hyvä muistaa sen, että hänelle on aika upea mahdollisuus se, että hän saa käyttää semmoista aineistoa. Eli usein siinä, kun on käyttöluvallinen, niin silloin siinä on joku, joku erityispiirre, eli jostain, jostain syystä sitä suojellaan sitä aineistoa. Ja nyt tutkija voi saada sen käyttöönsä, mutta silloin tutkijankin pitää ymmärtää sitten myös suojata sitä, eli hänellä on aika iso vastuu sitten ja miten hän sitten julkaisee siitä aineistosta. Tässä on ihan lakeja, jotka sitten määrittelee ne tutkijan vastuut. No ensin tietysti on aika iso työ tutkijalle selvittää, että mikä viranomainen tai missä nyt tätä aineistoa on olemassa, jota voisi saada käyttöön tota, sen jälkeen kun tietää, missä, missä tämä aineisto on olemassa tai nämä tiedot on olemassa, niin tutkijan pitäisi olla yhteydessä siihen viranomaiseen. Ja voi joko verkossakin on tai, tai sitten ole suoraan, suoraan kysymällä sieltä, niin usein näillä eri viranomaisilla on joku oma käyttölupa, hakemuslomake. Ja tähän pitää täyttää sitten siinä ää, on Usein pitää tähän liittää myös tutkimussuunnitelma ja tutkimussuunnitelmasta pitää selvitä se, että miksi tämä, just tämä tieto on tärkeä siinä tutkimuksessa. Eli voi vain saada sellaista tietoa käyttöönsä, jota käyttää tutkimuksessa.